Pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. a pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. a pas un pas sans toi. Ne me laisse pas marcher tout seul. Ne me marcher tout seul. Pas un pas sans toi. Oh, oh, oh, pas un pas sans toi. Pas un pas sans toi. Ya pas un pas sans toi. Ne me laisse ma naimez le ma marche Pour seul. Pas un pas sans toi, Y'a y a pas un pas sans toi. Oh, pas un pas sans toi, Yahya a pas un pas sans toi. N'aime-le. Ne me laisse pas, ne Ne me laisse pas. Never me my pas, Never chérie. my me Never pas, my chérie. Never me my pas, ma chérie. Ne me Seigneur.